Hola, somos Lena y Marilu y este mensaje es bilingüe. Hello, we are Lena and Marilu and this is a bilingual message. Para proveer acceso lingüístico, esta ceremonia será interpretada simultáneamente al español. In order to provide language access, this ceremony is being simultaneously interpreted into Spanish. Este esfuerzo, este esfuerzo comenzó como un proyecto Y gracias al apoyo de la Presidenta Leffert, hoy nuestro sueño se convierte en realidad. This endeavor began as a student project for an action plan for change. Thanks to President Nancy Leffert's support, today our dream becomes a reality. Hoy establecemos un precedente para futuras graduaciones y ceremonias de ENSLA, eventos que serán inclusivos y multilingües. Today we set up precedents for future Antioch events and ceremonies, events that will be inclusive and multilingual. You will notice two interpreters in the back of the room. We ask that our speakers talk at a moderate pace. Everything said will be interpreted, and we don't want to miss anything. Al fin de la ceremonia, antes de que se reúnan con su graduado para celebrar, por favor regresen sus aparatos a la mesa de enfrente o uno de nuestros voluntarios. At the end of the ceremony, before you join your graduate to celebrate, please return your headsets to the table up front or to one of the volunteers. Ahora si tienen un aparato lo pueden prender